درود رفقا انگلیسی مثل آب خوردن اینجاست با یک کلاس دیگه و یک درس دیگه در خصوص لغت مهم و اساسی واز در انگلیسی و در این درس میخوایم جملاتی رو خدمت شما تقدیم کنیم و عبارتهای بسیار کاربردی رو با هم کار کنیم که از رهگذر تمرین با اونها بتونیم به استفاده از لغت پرکاربرد و مهم واز در انگلیسی مسلط بشیم اگر یک کم هوشمندانه کار بکنید با این درس در کنار این 65 تا جمله که در این درس خدمت شما تقدیم کنیم آها بله 65 تا جمله رو با هم کار خواهیم کرد شما در کنار این 65 تا جمله که یاد میگیرید 65 تا جمله دیگه هم یاد میگیرید حتی بیشتر فقط یه مقدار کافی حواستون رو جمع کنید ما در زمان گذشته داریم صحبت میکنیم بنابراین از was داریم استفاده میکنیم was گذشته is is یعنی است و was یعنی بود حالا با هم کار میکنیم تمرین میکنیم و جملات رو که با هم تحلیل کردیم بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد بچه ها خودتون میدونید که اگر دوست دارید از ما حمایت کنید میتونید این کلیپ رو لایک کنید و ضمن اینکه با subscribe کردن و فشردن آیتم notification کلیپ های آینده رو اگر تا الان subscribe نکردید کانال رو میتونید subscribe کنید و کلیپ های آینده رو بتونید بهشون دسترسی داشته باشید به محض انتشار یافتن بچه ها این کلاس و این کلیپ آموزشی دو بخش داره بخش اول به صورت تشریحی و تحلیلی و تمرینی است که باید در تمرینات شرکت بکنید و بخش دوم که این ویدیو رو برای شما دو تکه کردیم در یوتیوب میتونید در بخش دوم خودتون رو محک بزنید اگر فکر میکنید این کلاس براتون خیلی سطحش پایینه اوکی تشریف ببرید بخش دوم خودتون رو محک بزنید ببینید که چند مرده حلاجید بپردازیم به لغت اساسی و مهم واز در انگلیسی I was happy I was happy was گفتیم که گذشته is is یعنی است و was یعنی بود گذشته is پس میشه was I was من بودم happy خوشحال I was happy من خوشحال بودم حالا جمله جدیدی که میخواید یاد بگیرید و احتمالا خیلیاتون بلدید حالا جلوتر بریم ببینیم اونا هم بلدید یا نه I am happy میشه من خوشحالم و I was happy یعنی من خوشحال بودم بنابراین وقتی که داریم در مورد was صحبت میکنیم که was گذشته is داریم در مورد زمان گذشته صحبت میکنیم I was happy من خوشحال بودم I was happy I was happy. I was wrong. I was wrong. I was یعنی من بودم. I am من هستم. I was من بودم. Wrong یعنی اشتباه. I'm wrong یعنی من اشتباه میکنم یعنی حق با من نیست و I was wrong یعنی من اشتباه میکردم در مورد اون موضوع که مثلا با هم صحبت کردیم حق با تو بود و I was wrong من اشتباه میکردم بچه ها در مورد تلفظ W در was دقت بکنید کمی فرق داره با تلفظ V یعنی W کلا فرق داره با تلفظ V در فارسی دلیل اینکه خیلی از زبان آموزا اشتباه تلفظ میکنن دابلی رو در انگلیسی اینه که ما صداش رو تو فارسی نداریم و ما سعی میکنیم با آرایش زبانی و دهانی فارسی انگلیسی صحبت بکنیم اما باید سعی کنیم اینو اصلاح بکنیم بنابراین اگر میخواید دابلی رو در انگلیسی درست تلفظ بکنید لبهاتون رو حالت بوسه کنید و یا لوله ای آها همینجوری که الان کردید حالا باید بگید و و was پس فرق داره با وی یعنی نباید بگیم was I was I was یعنی من بودم wrong اشتباه I was wrong یعنی من اشتباه می کردم پس تلفظش هم گفتیم از این به بعد هر کی بیاد اشتباه تلفظ کنه من میدونم اون پس حواستون باشه تلفظش رو همینجا یک بار برای همیشه یاد بگیرید I'm wrong یعنی من اشتباه می کنم و I was wrong من اشتباه می کردم I was wrong I was wrong Kevin was fit. Kevin was fit. Kevin یعنی یه آقایی به نام کوین. Kevin was بود fit فت یعنی رو فرم بدنش رو فرم بود six pack ردیف بوده تلفظ درست ای در کوین اصلا کلا تلفظ ای کوتاه در انگلیسی رو هم باید یاد بگیرید اینجا دو تا ازش داریم یکی در کوین و یکی در fit. یه مقدار فرق میکنه یعنی نمیگیم Kevin واز فیت نه عزیزم اینجوری نیست Kevin واز فت دبلیو رو هم تلفظش رو دقت میکنیم کوین واز فت کوین روی فرم بود حالا اگر شما هم میخواید روی فرم باشید و انگلیسیتون رو فرم باشه سکس پک انگلیسی داشته باشید فراموش نکنید که باید تمرین کنید بچه ها این فیلم سینمایی نیست این فیلم کمدی نیست که شما فقط همینجوری نگاه کنید برید همش میگن چرا انقدر تکرار میکنی کامنت کنی فلان کنی ما این همه میگیم باز شما راه خودتو داری میری عزیز دلم قربون اون چشمای قلمبت برم باید از روش درست انگلیسی رو یاد بگیری روشی که تا الان رفتی اگر نتیجه نداده پس یه جای کار میلنگیده دیگه حالا با روش انگلیسی مثل آب خوردن که بر اساس روش های اصولی و علمی دنیاست پیش بیا قطعا نتیجه میگیری برای اعتماد به نفست برای که نشون بدی آقا من جسارتش رو دارم یک جمله انگلیسی رو بیان کنم در دنیای واقعی هم همین جسارت رو دارم در قسمت کامنت یادتون نره که جملات و عبارت هایی که داریم در این درس خدمت شما تقدیم میکنیم رو بنویسید در قسمت کامنت و با صدای رسا تکرار کنید بچه ها تکرار کردن خیلی مهمه و حتما صدای خودتون رو ضبط کنید و با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید روش تمرین رو هم بهتون گفتیم کوین از fit یعنی کوین رو فرمه بدنش رو فرمه حالا میخوایم گذشتهش رو بگیم میگیم کوین was fit کوین روی فرم بود کوین was فت کوین was fit I was at home I was at home I was یعنی من بودم زمان حالش میشه I am I'm at home یعنی من در خانه هستم I was at home من در خانه بودم I was at home من در خانه بودم I was at home I was at home Sarah was brave. Sarah was brave. Sarah یعنی خانومی به نام Sarah was گذشته is. Sarah is brave. brave یعنی شجاع نترس و سارا was brave یعنی سارا شجاع بود در زمان گذشته همینطور که بهتون گفتیم 65 تا جمله رو اینجا داریم کار میکنیم در زمان گذشته و زمان حالش رو هم یاد میگیریم یک کم که دقت کنید در همین کلاس میتونید یهو ست تا عبارت و جمله رو یاد بگیرید و خیلی مهمه که لغت ها رو در عبارت و جمله یاد بگیرید نه اینکه بشینی هی حفظ کنی was یعنی چی was یعنی بود brave یعنی چی brave یعنی شجاع brave یعنی شجاع یه بار این عبارت رو یاد بگیر داخلش دو تا لغت یاد گرفتی سارا was brave سارا شجاع بود شما چی شما هم شجاعید یا نه نشون بدید که شجاعید نشون بدید که اعتماد به نفسش رو دارید که یک عبارت یا جمله رو در قسمت کامنت بنویسید برای اینکه نشون بدید آقا من میخوام یاد بگیرم میخوام بیاموزم دیگران مهم نیست چه فکری در مورد من میکنن من خجالت نمیکشم که عبارت ها و جملات رو بنویسم مثل اون شاگردایی که ته کلاس نشسته بودن و تمرین نمیکردن و الان نمیدونیم کجان نباشید حتما در این کلاس شرکت کنید بچه ها این کلیپ یک کلاس آموزشیه برای شما از دستش ندید همراه بشید و با هم در قسمت کامنت می نویسیم سارا was brave سارا شجاع بود سارا was brave سارا was brave. The room was warm. The room was warm. The room در مورد یه اتاق داره صحبت میکنه که مشخصه بین گوینده و شنونده مشخصه که کدوم اتاق was بود warm warm یعنی گرم warm یعنی کرم و warm یعنی گرم was بود was گذشته is the room is warm یعنی اتاق گرمه حالا میخوام زمان گذشته شو بگم از was باید استفاده بکنم چرا چون is میشه است و گذشتهش میشه was بود The room was warm بچه دو تا دبلیو داریم رو دقت کنید لبهاتون رو حالت بوسه ای آها بوس بوس The room was warm اتاق گرم بود The room was warm The room was warm How was your day? How was your day? How چطور چگونه was بود How is یعنی چگونه است Your day روز شما How was your day یعنی روز چطور بود اومدی خونه بابا ازت میپرسه How was your day روز چطور بود How was your day روزت چطور بود How was your day How was your day Mom was mad at me Mom was mad at me. Mom was مامان بود چی بود؟ مد عصبانی روی کی؟ با کی؟ از دست کی؟ از دست من می mad at me mad at someone یا mad at یه نفر یعنی عصبانی بودن از دست یکی مام واز مد ات مامان از دست من عصبانی بود جا رو جمع نکردم و یا اینکه اتاق رو باید جارو برقی میکشیدم لوازمم رو باید جمع میکردم مامان عصبانی از دست من مامان ببخشید مام واز مد ات مامان از دست من عصبانی بود حالا میخوایم زمان حالش رو بگیم مام is mad at me مامان از دست من عصبانیه حالا میخوایم گذشتهش رو بگیم مام was mad at me مامان از دست من عصبانی بود مام was mad at me مام was mad at me It was a nice day It was a nice day. It تلفظ درستش ایت نیست ات هم نیست نه ا نه ای تلفظش ای کوتاهه اینجوری ای ای ای ات ات It was, it was, آن بود a nice day. Nice خوب و قشنگ و دلپذیر day روز. A nice day یک روز خوب. It was a nice day یعنی یک روز خوبی بود و وقتی که زمان حال میخواید بگید میگید It's a nice day روز خوبیه حالا زمان گذشتش It was a nice day روز خوبی بود It was a nice day It was a nice day Everyone was happy Everyone was happy. Everyone یعنی همه تک تک افراد was بود happy خوشحال آقا everyone مگه همه نیست خب چرا چرا گفتی was نگفتی حالت جمعش یعنی where نگفتی دلیلش اینه که everyone در انگلیسی به عنوان فاعل مفرد در نظر گرفته میشه بنابراین everyone is happy همه خوشحالند تو فارسی میگیم همه خوشحالند و در انگلیسی میگیم everyone is happy همه خوشحالند و گذشتش میشه everyone was happy همه خوشحال بودند everyone was happy Everyone was happy. The area was quiet. The area was quiet. Area یعنی محدوده یا محوطه. The area یعنی اون محوطه مورد نظر که داریم در موردش صحبت میکنیم. به خاطر همین از THE استفاده میشه. Is است و was گذشتهش میشه The area was quiet. quiet یعنی ساکت The area is quiet یعنی محوطه ساکت هست و گذشتش میشه The area was quiet محوطه ساکت بود The area was quiet The area was quiet Bob was also there Bob was also there باب یعنی یه آقایی به اسم باب was گذشته is بود also همچنین there آنجا باب was also there باب is also there یعنی باب هم اونجاست زمان حال و گذشتش میشه باب was also there باب هم آنجا بود باب was also there باب was also there Sarah was very smart Sarah was very smart. Sarah خانمی به نام Sarah was بود very بسیار smart باهوش very smart یعنی خیلی باهوش Sarah is very smart یعنی سارا خیلی باهوش است و سارا was very smart یعنی سارا خیلی باهوش بود بچه ها اثبات شده هوش مقوله است که با تمرین به دست میاد و لزوما این شکلی نیست که همه هوششون ثابت باشه هوش رو میتونید رشد بدید هوش رو میتونید ارتقا بدید چه جوری با کار کردن روش با تمرین کردن مثلا هوش زبانیتون رو میتونید با تمرین کردن ارتقا بدید اینکه به یک زبان خاص بتونید چقدر مهارت داشته باشید و به اون زبان صحبت بکنید در مورد انگلیسی هم همینطوره بچه ها اگر میخواید یاد بگیرید لطفا برای یادگیری خودتون در تمرینات شرکت کنید حتما عبارت ها رو با صدای رسا تکرار کنید و در دفترچه یادداشتتون حتما بنویسید Sarah was very smart سارا خیلی باهوش بود Sarah was very smart Sarah was very smart Kevin was very busy. Kevin was very busy. آقای به نام کوین was بود very busy. busy یعنی شلوغ. very busy یعنی خیلی شلوغ. was بود. Kevin is very busy یعنی سر کوین خیلی شلوغه. اما ما داریم در مورد زمان گذشته صحبت میکنیم. Kevin was very busy. سر کوین خیلی شلوغ بود یه نکته تلفظی داریم بچه ها اینجا یه دونه وی داریم در کوین و یه دونه وی داریم در very و یه دونه W در was Kevin was حالت بوسه very بسیار busy پس نکته تلفظی رو دقت داشته باشید کوین was very busy سر کوین خیلی شلوغ بود Kevin was very busy Kevin was very busy. The party was great. The party was great. The party اون مهمانیه که میدونی کدومشه دارم در موردش صحبت میکنم چون از THE استفاده شده party معنی مهمانی was بود great عالی تلفظ درستش great great نیستا great great یعنی عالی The party is great یعنی مهمانی عالیه تو مهمونی نظرتو میپرسن و میگی The party is great مهمانی عالیه حالا رفتی اومدی خونه تموم شده ازت میپرسن مهمونی چطور بود میگی The party was great مهمانی عالی بود The party was great The party was great How was your summer How was your summer? How was چطور بود How is یعنی چطور است و How was یعنی چطور بود Your summer Summer یعنی تابستان How was your summer تابستونت چطور بود اول پاییزه دارم ازت میپرسم How was your summer تابستونت چطور بود یادتونه موضوع انشا تابستان خود را چگونه گذرانده اید How was your summer تابستانت چطور بود حالا داخل تابستونیم How is your summer تابستون چطوره How was your summer تابستانت چطور بود؟ How was your summer? How was your summer? What was that noise? What was that noise? What was چه بود that on noise اون صداه یا نویزه اون صداه چی بود What is that noise یعنی اون صداه چیه و What was that noise یعنی آن صدا چه بود What was that noise What was that noise Bob was out all day. Bob was out all day. Bob was Bob بود out بیرون all day کل روز رو Bob is out all day یعنی باب کل روز بیرونه اما Bob was out all day زمان گذشته است Bob was out all day باب همه روز بیرون بود Bob was out all day Bob was out all day Yesterday was Monday Yesterday was Monday. Yesterday یعنی دیروز. تلفظ درستش بچه ها yesterday نیست. R در انگلیسی به این صورت تلفظ میشه. زبونتون جمع بشه بره نزدیک سقف دهان. R R ر نمیگیم yesterday اگر بخواید خیلی آروم بگید و اگر بخواید روون بگید میشه yesterday yesterday was دیروز بود ماندی زمان حالش رو چجوری بگیم نمیتونیم بگیم که دیروز است باید بگیم today today از ماندی. امروز دوشنبه است و وقتی بخوایم زمان گذشتهش رو بگیم میگیم yesterday واز ماندی. دیروز دوشنبه بود yesterday واز ماندی. yesterday واز ماندی. I was with my friends I was with my friends. I was من بودم with با همراه با my friends دوستانم. I am with my friends یعنی من با دوستانم هستم و I was with my friends من با دوستانم بودم. I was with my friends. I was with my friends. It was the earthquake. It was the earthquake. It was اون بود earthquake یعنی زلزله. حالا میخوایم بگیم زلزله است. It میشه this. This is the earthquake. این زلزله است. زلزله چیه؟ زلزله این کلیپ آموزشیه که میتونه شما رو تکون بده. شما رو ببره بالا. اگر اگر خودتون بخواید باهاش تکون بدید اگر بخواید باهاش تمرین کنید بچه ها تمرین خیلی مهمه این فیلم فیلم سینمایی نیست این کلاس آموزشی باهاش تمرین کنید It was the earthquake آن زلزله بود It was the earthquake It was the earthquake That was a great party That was a great party. That was اون بود a great party. Great یعنی عالی party مهمانی. A great party یک مهمانی عالی. That was a great party. That is یا this is a great party یعنی این یه مهمانی عالیه و that was a great party. آن مهمانی عالی بود. That was a great party. That was a great party. It was sunny yesterday. It was sunny yesterday. It was اون بود اون به کلیت اشاره میکنه به دیروز اشاره میکنه. It was sunny آفتابی بود. Yesterday دیروز. It was sunny yesterday. It is sunny today یعنی امروز آفتابیه و it was sunny yesterday یعنی دیروز آفتابی بود. It was sunny yesterday. It was sunny yesterday. There was nobody there. There was nobody there. There was آنجا بود nobody هیچ فردی there آنجا There was nobody there آنجا هیچ کس نبود There is nobody here اینجا هیچ کس نیست و There was nobody there در آنجا هیچ کس نبود There was nobody there There was nobody there Bob was late for dinner. Bob was late for dinner. Bob was late. Bob دیرش شد for dinner برای شام. Bob is late for dinner یعنی باب دیرشه برای شام و Bob was late for dinner. باب برای شام دیر کرد. Bob was late for dinner. Bob was late for dinner. Jack was my former boss. Jack was my former boss. Jack یا آقایی به نام جک was بود my former قبلی من boss رئیس former boss یعنی رئیس قبلی Jack is my former boss یعنی جک رئیس قبلی منه Jack was my former boss جک رئیس قبلی من بود Jack was my former boss Jack was my former boss The concert was amazing. The concert was amazing. The concert اون کانسرت یا اون کنسرت was بود amazing amazing یعنی شگفتانگیز The concert is amazing یعنی کنسرت شگفتانگیزه و the concert was amazing کنسرت شگفتانگیز بود. The concert was amazing. The concert was amazing. The little boy was alone. The little boy was alone. The little boy اون پسر بچه اون پسر کوچولوه was alone تنها بود. The little boy is alone یعنی پسر کوچیک تنهاست و the little boy was alone پسر کوچک تنها بود. The little boy was alone. The little boy was alone. Mori was bored yesterday. Mori was bored yesterday. Mori was. Mori بود bored. bored یعنی کسل. خسته روحی. و tired یعنی خسته جسمی. Mori was bored. Mori کسل بود. K. yesterday. دیروز. Mori is bored today. یعنی Mori امروز کسله. و Mori was bored yesterday. Mori دیروز کسل بود. Mori was bored yesterday. Mori was bored yesterday. Yesterday was my birthday. Yesterday was my birthday. Yesterday دیروز was بود my birthday. تلفظ درستش birthday نیست بچه ها تی ایچ زبون زیر یا پشت دندون بالا سعی میکنید بگید سه سه سمیه یا سه سوسن یا سه سارا. Yesterday was my birthday. دیروز تولد من بود. اگه بخوای حالشو بگی چی میگی؟ میگی today is my birthday. امروز تولد منه و yesterday was my birthday. دیروز تولد من بود. Yesterday was my birthday. Yesterday was my birthday. Maury was an attractive man. Maury was an attractive man. Maury was Maury بود an attractive man یک مرد جذاب attractive یعنی جذاب و من انسان یا مرد Maury is an attractive man یعنی موری مردی جذاب است و Maury was an attractive man موری مردی جذاب بود Maury was an attractive man Maury was an attractive man It was really interesting. It was really interesting. It was اون بود به اون چیز اشاره میکنید really واقعا interesting یعنی جالب It is really interesting خیلی جالبه و it was really interesting خیلی جالب بود حالا در انتهای این کلیپ از شما میپرسیم چطور بود این کلیپ شما میگید it was really interesting خیلی جالب بود و الان ازتون میپرسم میپرسم چطوری دارید یاد میگیرید چطوری دارید تمرین میکنید میگید it's really interesting خیلی جالبه جملمون چیه در قسمت کامنت بنویسید بچه ها تمرین کنید هر چقدر تلاش کنید نتیجهش خودتون میبینید it was really interesting خیلی جالب بود it was really interesting it was really interesting Granny was very nice to us. Granny was very nice to us. گرانی یعنی مامان بزرگ گرند مادر یعنی مادر بزرگ و گرانی حالت اصطلاحیشه یعنی مامان بزرگ was بود very nice خیلی خوب to us با ما در رفتار با ما خیلی خوب بود Granny is very nice to us یعنی مامان بزرگ خیلی با ما خوبه و Granny was very nice to us مامان بزرگ خیلی با ما خوب بود Granny was very nice to us Granny was very nice to us. My dad was a strict person. My dad was a strict person. My dad بابام was بود a strict. A strict یعنی سختگیر. کسی که خیلی گیر میده به بچهش مثلا. Person فرد. A strict person یعنی فردی که سختگیره. My dad is a strict person یعنی پدرم فردی سختگیره و my dad was a strict person. پدرم فردی سختگیر بود. My dad was a strict person. My dad was a strict person. That story was unbelievable. That story was unbelievable. That story اون داستان was بود unbelievable unbelievable یعنی غیر قابل باور یا باور نکردنی That story is unbelievable یعنی اون داستان باور نکردنیه و گذشتش میشه That story was unbelievable آن داستان باور نکردنی بود That story was unbelievable That story was unbelievable Take it easy. It was a joke. Take it easy. It was a joke. Take it easy یعنی ساده بگیر سخت نگیر خیلی کار عبارت ها و جملاتی که تو این درس رو تقدیم میشه بچه ها فراموش نکنید تمرین کنید Take it easy سخت نگیر It was a joke یه جوک بود زمان حالش میشه Take it easy It's a joke ساده بگیر یا سخت نگیر یه جوکه شوخی کردم باهات و گذشتش میشه Take it easy it was a joke سخت نگیر آن یک جوک بود Take it easy it was a joke Take it easy it was a joke I was very shy in my childhood I was very shy in my childhood. I was من بودم very shy خیلی خجالتی shy یعنی خجالتی in my childhood در زمان بچگیم I was very shy in my childhood من در دوران کودکیم خیلی خجالتی بودم زمان حالش چی میشه I'm very shy in my childhood من در زمان بچگیم خیلی خجالتی هم. یه مقدار منطقا معنی نمیده ولی خب ساختاری میتونید یاد بگیرید I was very shy in my childhood من در دوران کودکیم خیلی خجالتی بودم I was very shy in my childhood I was very shy in my childhood It was the last time for me It was the last time for me. It was اون بود the last time دفعه آخر for me برای من. It's the last time for me یعنی دفعه آخر برای من. دیگه این کار رو تکرار نمی کنم و it was the last time for me آخرین بار برای من بود. It was the last time for me. It was the last time for me. Tony was in Canada last week. Tony was in Canada last week. Tony یعنی آقای به نام تونی was in Canada در کانادا بود last week هفته گذشته. Tony is in Canada this week. تونی این هفته در کاناداست و Tony was in Canada last week. تونی هفته پیش در کانادا بود. Tony was in Canada last week. Tony was in Canada last week. Tara was happy about the news. Tara was happy about the news. Tara was تارا بود happy خوشحال about the news در مورد اون اخبار یا خبری که بهش دادن خیلی خوشحال بوده تارا حالا بخوایم زمان حالش رو بگیم تارا is happy about the news تارا در مورد خبر خوشحاله و زمان گذشتش تارا was happy about the news تارا در مورد خبر خوشحال بود تارا was happy about the news Tara was happy about the news. Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape. In shape یعنی رو فرم. Julie was in shape. جولی رو فرم بود. Julie is in shape یعنی جولی رو فرمه. When she was 27 وقتی که او 27 ساله بود. Julie was in shape when she was 27. جولی وقتی 27 ساله بود روی فرم بود. Julie was in shape when she was 27. Julie was in shape when she was 27. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin آقای به نام Kevin was بود a pilot. Kevin is a pilot یعنی Kevin یک خلبانه. Pilot یعنی خلبان. Kevin was a pilot. Kevin یک خلبان بود in the Air Force در نیروی هوایی. شما هم سکاندار و خلبان زندگیتون باشید براش تلاش کنید براش بجنگید امیدواریم که موفق باشید. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin یک خلبان در نیروی هوایی بود. Kevin was a pilot in the Air Force. Kevin was a pilot in the Air Force. Julie was jealous, but now she isn't. Julie was jealous, but now she isn't. Julie was jealous. Jealous یعنی حسود. Julie was jealous. جولی حسود بود. Julie is jealous یعنی جولی حسوده. But اما now اکنون she isn't. او نیست. Julie was jealous. جولی حسود بود. But now she isn't. اما الان دیگه حسود نیست چون خودش تلاش کرده قبلا چون به سارا حسودی میکرد چون سارا میتونست انگلیسی رو روون صحبت بکنه اما جولی تلاش کرده در تمرینات کلاس های انگلیسی مثل آب خوردن شرکت کرده و رشد کرده شما هم از تمرینات قافل نشید در قسمت کامنت عبارت ها و جملات رو اگر تا الان ننوشتید برگردید از ابتدای این درس بنویسید با صدای رسا تکرار کنید عبارت ها و جملات رو و صدای خودتون رو ضبط کنید با نحوه بیان و تلفظ در این درس مقایسه کنید تا بتونید اشتباهاتتون رو رفع بکنید. Julie was jealous but now she isn't. جولی حسود بود اما الان حسود نیست. Julie was jealous but now she isn't. Julie was jealous but now she isn't. David was very strong when he was young. David was very strong when he was young. David was very strong. David خیلی قوی بود. David is very strong یعنی دیوید خیلی قویه. اما در اینجا در زمان گذشته است. David was very strong when he was young. دیوید وقتی که جوان بود خیلی قوی بود. David was very strong when he was young. David was very strong when he was young. It was sunny the day before yesterday. It was sunny the day before yesterday. It was sunny آفتابی بود. It is sunny یعنی آفتابیه. هوا الان آفتابیه. It was sunny آفتابی بود. The day before yesterday روز قبل از دیروز میشه چی تو فارسی بهش میگیم پری روز. تو انگلیسی بهش میگن the day before yesterday روز قبل از دیروز. It was sunny the day before yesterday. پریروز آفتابی بود. It was sunny the day before yesterday. It was sunny the day before yesterday. Nikki was an actress in her younger years. Nikki was an actress in her younger years. نیکی خانمی به نام نیکی was an actress. actress یعنی هنرپیشه خانم. actor یعنی هنرپیشه آقا و actress یعنی هنرپیشه خانم. نیکی was an actress. نیکی یک هنرپیشه خانم بود و اگر بخوایم زمان حالش رو بگیم میگیم نیکی is an actress. نیکی یک هنرپیشه خانومه. چه موقع بوده؟ In her younger years. در دوران جوانیش یا در سالهای جوانیش نیکی was an actress in her younger years نیکی در سالهای جوانیش یک هنرپیشه خانم بود نیکی was an actress in her younger years نیکی was an actress in her younger years Maury was a star athlete in high school Maury was a star athlete in high school. Maury آقای به نام موری was بود a star athlete. athlete یعنی ورزشکار و star یعنی ستاره. star athlete یعنی ستاره ورزشی. high school دبیرستان. موری is a star athlete in high school یعنی موری یک ستاره ورزشی در دبیرستان است. اما در اینجا در زمان گذشته داریم صحبت میکنیم پس میشه was Maury was a star athlete in high school. موری یک ستاره ورزشی در دبیرستان بود. Mori was a star athlete in high school. Mori was a star athlete in high school. Sally was a teacher before she retired. Sally was a teacher before she retired. Sally is a teacher یعنی Sally یک معلمه. Sally was a teacher یک معلم بود before she retired قبل از اینکه بازنشسته بشه. Retired یعنی بازنشسته. Sally was a teacher before she retired. سالی یک معلم بود قبل از اینکه بازنشسته شود. Sally was a teacher before she retired. Sally was a teacher before she retired. خب حالا در ادامه جملات و عبارتهایی رو با هم کار خواهیم کرد که حالت منفی و یا negative form of was یعنی شکل منفی was رو با هم مرور خواهیم کرد و با هم یاد خواهیم گرفت اولین جمله I was not right I wasn't right I am right یعنی حق با منه من درست میگم I was right یعنی حق با من بود حالا منفی میشه I was not right یا مخففش I wasn't right حق با من نبود من درست نمیگفتم I wasn't right حق با من نبود I wasn't right I wasn't right Nikki was not that shy Nikki wasn't that shy. نیکی خانمی به نام نیکی was not نبود that shy انقدر خجالتی نیکی wasn't that shy نیکی آنقدر خجالتی نبود نیکی wasn't that shy نیکی wasn't that shy It was not the last time. It wasn't the last time. It was یعنی بود it wasn't یعنی آن نبود the last time آخرین بار it wasn't the last time آن آخرین بار نبود it isn't the last time یعنی اون آخرین بار نیست و it wasn't the last time آن آخرین بار نبود it wasn't the last time it wasn't the last time What Jack said was not true. What Jack said was not true. What Jack said آنچه جک گفت گذشته say میشه said Jack said جک گفت What Jack said آنچه جک گفت wasn't true درست نبود اشتباه بود What Jack said is true یعنی آنچه جک گفت درسته حالا زمان گذشتهش What Jack said was not true آنچه جک گفت درست نبود. What Jack said wasn't true. What Jack said wasn't true. The room was not cold enough. The room wasn't cold enough. The room اون اتاق was not cold سرد نبود enough کافی یا به اندازه کافی The room isn't cold enough یعنی اتاق به اندازه کافی خنک یا سرد نیست حالا گذشتش The room wasn't cold enough اتاق به اندازه کافی سرد نبود The room wasn't cold enough The room wasn't cold enough It was not a nice day for me. It wasn't a nice day for me. It was not اون نبود a nice day یک روز خوب for me برای من It's not a nice day for me یعنی روز خوبی برای من نیست و در زمان گذشتهش میشه It wasn't a nice day for me آن روز خوبی برای من نبود It wasn't a nice day for me It wasn't a nice day for me Jack wasn't friendly to all. Jack wasn't friendly to all. Jack was not. Jack نبود. Friendly دوستانه یا با رفتار دوستانه to all با همه. Jack isn't friendly to all یعنی جک با همه دوستان نیست رفتارش دوستانه نیست اما در زمان گذشته داریم صحبت میکنیم Jack wasn't friendly to all جک با همه دوستانه نبود Jack wasn't friendly to all Jack wasn't friendly to all I wasn't skinny when I was young. I wasn't skinny when I was young. I wasn't skinny. Skinny یعنی لاغرندام یا پوست و استخون. I wasn't skinny. من لاغرندام نبودم. I am not skinny یعنی من لاغرندام نیستم و در زمان گذشته I wasn't skinny من لاغرندام نبودم when I was young وقتی که جوان بودم I wasn't skinny when I was young من وقتی جوان بودم لاغرندام نبودم I wasn't skinny when I was young I wasn't skinny when I was young I was serious That wasn't a joke. I was serious. That wasn't a joke. I was serious. من جدی بودم. I am serious یعنی من جدیم. قصدم جدیه. I was serious یعنی من جدی بودم. That wasn't a joke. اون جوک نبود That is not a joke یعنی آن یک جوک نیست شوخی نیست و that wasn't a joke یعنی اون یک شوخی نبود I was serious That wasn't a joke من جدی بودم آن یک جوک یا شوخی نبود I was serious That wasn't a joke I was serious That wasn't a joke Kevin's dad was not a strict person. Kevin's dad was not a strict person. Kevin apostrophe s dad یعنی پدر کوین was not نبود a strict person strict یعنی سختگیر person فرد Kevin's dad is not a strict person پدر کوین یک فرد سختگیر نیست و در زمان گذشته میشه Kevin's dad wasn't a strict person پدر کوین فردی سختگیر نبود Kevin's dad wasn't a strict person Kevin's dad wasn't a strict person Sarah wasn't very smart in language. Sarah wasn't very smart in language. Sarah was not very smart. Very smart یعنی خیلی باهوش. Sarah is not very smart یعنی سارا خیلی باهوش نیست و در زمان گذشته میشه Sarah wasn't very smart in language در زبان یا یادگیری زبان بچه ها یه موضوعی رو دقت داشته باشید آن چیزی که تعیین کننده رشد شماست تمرینات شماست تلاش شماست و قطعا در مسیر درست باید تمرین بکنید بارها و بارها روش درست تمرین رو گفتیم دیگه خودتون میدونید ما وظیفمون رو ادا کردیم و گفتیم که بارها باید تکرار کنید با صدای رسا بیان کنید و در قسمت کامنت برای رشد اعتماد به نفستون حتما ها رو بنویسید بقیهش دیگه با خودتونه واقعا دیگه تکرار زیادش هم هم شما رو خسته میکنه هم ما رو ما گفتیم خواه پندگیر خواه ملال صلاح مملکت خیش خسروان دانند سارا wasn't very smart in language سارا در زبان خیلی باهوش نبود سارا wasn't very smart in language سارا wasn't very smart in language I was not hungry but I ate a hamburger I wasn't hungry but I ate a hamburger. I wasn't hungry. من گرسنه نبودم. I am not hungry یعنی من گرسنه نیستم و در اینجا I wasn't hungry من گرسنه نبودم but اما I ate من خوردم a hamburger hamburger که میدونید یعنی همبرگر I ate a hamburger من یک همبرگر خوردم I wasn't hungry but I ate a hamburger من گرسنه نبودم اما یک همبرگر خوردم I wasn't hungry, but I ate a hamburger. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. Tara was not tired, but she slept early. Tara wasn't tired, but she slept early. Tara wasn't tired. تارا خسته نبود. Tara was tired یعنی تارا خسته بود. Tara is tired یعنی ترا خسته است. Tara wasn't tired. تارا خسته نبود. But اما she slept early. Slept گذشته sleep یعنی خوابیدن و slept یعنی خوابید در زمان گذشته. But she slept early. اما او زود خوابید. Tara wasn't tired but she slept early. تارا خسته نبود اما زود خوابید. Tara wasn't tired but she slept early. Tara wasn't tired but she slept early. I wasn't out with my friends last night. I wasn't out with my friends last night. I wasn't out. من بیرون نبودم. I am not out یعنی من بیرون نیستم. I wasn't out یعنی من بیرون نبودم. With my friends. با دوستانم last night. دیشب. I wasn't out with my friends last night. من دیشب با دوستانم بیرون نبودم. I wasn't out with my friends last night. I wasn't out with my friends last night. Jack was not talented, but he was hardworking. Jack wasn't talented, but he was hardworking. Jack was not talented. Jack مستعد نبود، با استعداد نبود. Jack isn't talented یعنی جک با استعداد نیست و زمان گذشتهش Jack wasn't talented. جک با استعداد نبود اما but He was hard working. Hard working یعنی سخت کوش. اما او سخت کوش بود. بدون شک آن کسی که احساس میکنه استعداد کمتری داره باید با تلاش بیشتر اون رو جبران بکنه. Jack wasn't talented but he was hard working. با استعداد نبود اما سخت کوش بود. Jack wasn't talented but he was hard working. Jack wasn't talented but he was hard working. به بخش دوم این کلاس آموزشی بسیار خوش اومدید حالا میخوایم خودمون رو محک بزنیم اون بچههایی که تا اینجای درس و قسمت اول رو کار کردن و تمرین کردن اینجا میتونن خودشون رو محک بزنن و شمایی که فکر میکنی نیاز به تمرین نداری اینجا خودت رو محک میتونی بزنی و ببینی واقعا بلدی یا نه با روخانی کردن جملاتی که با هم الان خواهیم دید و با هم خواهیم خوند وقتی که دارید میخونید عبارت ها و جملات رو صدای خودتون رو ضبط کنید و ببینید واقعا روون دارید میخونید اگر روون خوندید هیچ مشکلی ندارید آفرین شما که اینقدر سطح انگلیسیتون خوبه اگر نتونستید بخونید بچه ها از ابتدای این درس بشینید تمرین کنید باید وقت بگذارید میشه مگه معجزه بشه معجزه اینه که شما تمرین کنید به اون چیزی که میخواید برسید یه هویی که نمیشه با قرص و آمپول و شربت که نمیشه قربونت زبان یاد بگیری گول شیاط هایی که تو اینترنت و اینور اونور تبلیغ میکنن تو ده جلسه فلان میکنم و بهمان میکنم رو نخورید بچه ها یادگیری زبان نیاز به تمرین داره نیاز به تلاش داره ما روش طبیعی و اصولی و علمی رو خدمت شما تقدیم کردیم بقیهش دیگه به عهده خودتونه میخواید گوش بدید میخواید ندید این دیگه اختیارش با خودتونه حالا میخوایم خودمون رو محک بزنیم یک بار با همدیگه جملات این درس رو به صورت روون میخونیم و پیش میریم بسیار سپاسگزاریم از همراهیتون بزن بریم I was happy. I was wrong. Kevin was fit. I was at home. Sarah was brave. The room was warm. How was your day? Mom was mad at me. It was a nice day. Everyone was happy. The area was quiet. Bob was also there. Sarah was very smart. Kevin was very busy. The party was great. How was your summer? What was that noise? Bob was out all day. Yesterday was Monday. I was with my friends. It was the earthquake. That was a great party. It was sunny yesterday. There was nobody there. Bob was late for dinner. Jack was my former boss. The concert was amazing. The little boy was alone. Mori was bored yesterday. Yesterday was my birthday. Mori was an attractive man. It was really interesting. Granny was very nice to us. My dad was a strict person. That story was unbelievable. Take it easy, it was a joke. I was very shy in my childhood. It was the last time for me. Tony was in Canada last week. Tara was happy about the news. Julie was in shape when she was 27. Kevin was a pilot in the Air Force. Julie was jealous, but now she isn't. David was very strong when he was young. It was sunny the day before yesterday. Nikki was an actress in her younger years. Mori was a star athlete in high school. Sally was a teacher before she retired. I wasn't right. Nikki wasn't that shy. It wasn't the last time. What Jack said wasn't true. The room wasn't cold enough. It wasn't a nice day for me. Jack wasn't friendly to all. I wasn't skinny when I was young. I was serious, that wasn't a joke. Kevin's dad wasn't a strict person. Sarah wasn't very smart in language. I wasn't hungry, but I ate a hamburger. Tara wasn't tired, but she slept early. I wasn't out with my friends last night. Jack wasn't talented, but he was hardworking. خدا قوت این ویدیو و این کلاس آموزشی دو بخش داشت بخش اول که به صورت تشریحی و تحلیلی با هم جملات رو کار کردیم و تمرین کردیم و بخش دوم که بخش محک زدن و روخانی به صورت روان بود که میتونیم مهارت خودمون رو محک بزنیم ببینیم چقدر بلدیم و چقدر یاد گرفتیم بچه ها اگر در قسمت دوم نتونستید به صورت خیلی روان جملات رو بخونید نشون میده که نیاز به تمرین بیشتری دارید لطفا دوباره حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید تا بتونید به اون تسلط برسید در حقیقت بخش دوم بخش امتحانه شما میتونید خودتون رو محک بزنید ببینید چقدر یاد گرفتید بچه ها به جای اینکه هزار تا کلاس آموزشی شرکت کنید به جای اینکه هزار تا جمله یاد بگیرید این درس رو 20 بار 50 بار 10 بار دو بار خوب و عمیق کار بکنید و عمیق یاد بگیرید همین چیزایی که اینجا یاد میگیرید میشه تکه تکه های بنای یادگیری شما پس لطفا در بخش دوم این کلیپ خودتون رو محک بزنید اگر تونستید جملاتی که توی بخش دوم این درس با هم مرور کردیم و با هم خوندیم رو به صورت روان شما هم بخونید و هیچ مشکلی نداشته باشید خیلی عمالی ما بهتون تبریک میگیم اگر نتونستید معنیش اینه که باید از ابتدا تمرین کنید عبارت ها و جملات رو تو کامنت بنویسید با صدای رسا بیان کنید و طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین کنید بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما که ما رو حمایت میکنید و به دیگران هم معرفی میکنید آرزوی تندرستی داریم برای شما و خانواده محترمتون در هر کجای دنیا که هستید